नहीं होता है कोई धर्म हो कोई जाति हो जब घर में उत्तरतम की प्राप्ति होती है जब वंश वृद्धि होती है इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है परमात्मा भाग्यशाली वो मूर्तियाँ होती हैं जिनके जन्म दिवस पर इतनी मूर्तियाँ इकट्ठी होती हैं ऐसे ऐसे आयोजन होते हैं परमात्मा से दुआ करते हैं बच्चे की लंबी उम्र हो जीवन में बुंदियों को छू अपने परिवार का गांव का देश का नाम रोशन करे यही बाबा धोनी वाले से परमात्मा से दुआ और आज प्रांगण में बैठी बाबा दुनियाड़े के प्रांगण में कहते हैं स्थान देवता होते हैं ग्राम देवता होते हैं जिनकी रहमत सारी नगरी को बरसती सारी नगरी जिनकी रहमत पे जिनकी रहमत से रहती है एक बसंत बाबा धोनियाड़े का उसके बाद आगामी कार्यक्रम आपके बीच में होगा क्यों कहीं सजनो बाबा तू वहीं आड़ेगा एक भजन में दो दो बोल लगाए बोले संत रहे निश्चिंत जिन्होंने सकल ये काया मोड़ दी ममता माया क्षमता नींबू की तरह निचोड़ दी उस ईश्वर का भजन करो नरपण में सर में खोड़ दी पति देव न समय पाक अगर ये काया छोड़ दी छाती पचूड़ी फोड़ दी फिर मणियारी से मतलब क्या हम दिल को जीत न जीत हुए दुनियादारी से मतलब क्या जब सहन सर फूल खिले दिल अंदर फिर इस फुलवारी से मतलब क्या ऐसा व्यक्ति तो था ऐसा व्यक्ति तो होता है महात्माओं का के सतगुरु के उपदेश बिना हो भक्ति में प्रवीण नहीं मार बही है बंधन में कभी हो सकती स्वाधीन नहीं पतिवर्त धर्म को वैश्या सुनती पर वो भक्ति में लो लीन नहीं अरे उनको ईश्वर ना दर्शे है जिनके घर के बीच यकीन नहीं जब घर की खूट जमीन नहीं फिर पटवारी से मतलब क्या हम दिल को जीत नचीत तो हुए दुनियादारी से मतलब सूप हौसला अफजाई करते हैं बार बार धन्यवाद दीवान जी अगर पॉसिबल होता है पर्दा लगवा दो क्योंकि ओस पड़ेगी तो दिक्कत आएगी पॉसिबल होता आपकी बड़ी मेहरबानी होगी बार बार धन्यवाद धन्यवाद तो सूरी साहब तब तो मिले सूरी साहब तब तो मिले बूढ़े ने सोची क्यों के लिए रहा होगा सूरी तक के होगा मेरा सूरा कम तक कम कम भीतर जागा छोड़ के खड़ा हो गया निवला जी सूर साहब ये कागज ले लो हर बुढ़िया की पेंशन कर दो तो सूर तक हमार तो, तो नरिया सूर्य सूर्य हो रही है तो हमने सच सुनार भी क्यों कहीं फोन लीजिए कह दो भगवान स्वरूप बच्चे का जन्म हुआ उनको आशीर्वाद के रूप में सौ रुपये पार्टी को पहले सौ रुपये और बार बार धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय रामफल जी सौ रुपये से आशीर्वाद मान सम्मान उसका करते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद हमारे साथी सोच पे वो देते हैं नाम के बार बार धन्यवाद धन्यवाद जङ्गलमय हर बरसादारी दिनु का नहीं बताऊं जब लगा घास पड़वाने में उड़ा वो साई सलकता ले बुढ़ाया मेरा बारह साल का तो बाबा जी kama on riqueza. एक समाधि जिसके दर्शन करने से हर मनोकामना पूर्ण होती जिसका भजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती अर्जुन को है चौड़ा फौज में किसने याद कर दिया चौड़ा फौज की पहाड़ी हम अभी खड़े पाया है किसने जितना भी याद कर दिया तो खड़ा पर दिया है क्या लिखा दी नमस्कार 你。